اشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر الدمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا

أنواره لو حصنا صلوا على خير الأنام المصطفى بني يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر الجمال صلوا عليه وسلموا يشفع لنا